hello friends welcome to the knowledge TV मैं हूं चैनल का होस्ट और आप लोगों का दोस्त तो फ्रेंड्स बहुत टाइम हो गया सॉरी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया थोड़ा नहीं अक्टूबर में मेरा वीडियो आया था और और मतलब मतलब मैंने आपसे बात मतलब आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो तो उससे भी पहले आया था वो तो सेकेंड अक्टूबर में तो हम्म, ऐसे ही मतलब म्यूजिक वीडियो बना दिया था मैंने लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि वह लगातार वीडियो डालूं क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है इसलिए मैं भूल भूल जाता हूँ फिर कभी बोर हो जाता हूँ इसलिए मैं कभी बीच में छोड़ देता हूँ ऐसा इसलिए मैं बार बार हो जाता मेरा टारगेट था कि टू eh, तो सॉरी ट्वेंटी के एंडिंग एंडिंग तक कम से कम मेरे चैनल में फोर्टी वीडियोस हो जाए नहीं फोर्टी से कुछ ज़्यादा हो गए मतलब थर्टी तो हो जाए लेकिन अभी तक मेरे हमारे चैनल पे सिर्फ सेवनटीन वीडियोज़ ही हैं लेकिन कोई बात नहीं हम लोग कोई बात नहीं मैं कोशिश करूँगा कि इस साल के इस साल जब तक ये साल आधा निकले तब तक मैं कम से कम फिफ्ट फोर्टी वीडियोज़ ख़त्म कर लूँ और जब तक ये साल एंड होगा तब तक कम से कम सेवेंटी सेवेंटी वैसे कुछ ज़्यादा है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है वैसे हो सकता है अगर मैं अच्छे से वीडियो डालूं और और वैसे भी जैसा और वैसे भी हमारे इस चैनल को पूरे का पूरा एक साल हो गया और एक साल में से सेवनटीन वीडियो आ गए कुछ ज़्यादा ही हो गया तो ए, हमारे चैनल को पूरा का पूरा वन ईयर हो चुका है तो हमारे चैनल का भी आ, आ, कुछ दिनों पहले हैप्पी बर्थडे था क्रिसमस के दिन और हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स क्योंकि अब है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो कई सारी नई चीज़ों के साथ ये ये शुरू होगा काश इस साल कोरोना ख़त्म हो जाए वैसे मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया 2019 ना नवंबर से चल रहा है तो मुझे लगता है इंडिया इंडिया में अप्रैल में आया नहीं मार्च में आया था 2020 के हाँ तो वो सब छोटी साइड में करते हैं तो मैंने ना बहुत टाइम पहले जब हम लोग जब मैं अगस्त में था अगस्त में मैं गया था पचमढ़ी वहां पर मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए थे कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो वो मैंने आपके लिए बनाया है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा और हो सकता है वो लंबा भी हो जाए तो मुझे उसे पार्ट में डिवाइड करना पड़े तो मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा तो बिना देरी करे किसी बिना देरी करे शुरू करते हैं और हम्म, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स और जो मैंने चैलेंज दिया ना उसमें अगर मैंने अगर मैं उस पर पास हो जाता हूँ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर कर कर पाओ जिनको शेयर होके मिलेगा उन्हें सब्सक्राइब करना है मेरा अगर अगर मैंने ये चैलेंज कंप्लीट किया तो वैसे चैलेंज की बात तो बहुत ज़्यादा टाइम है पर आप अभी सब्सक्राइब कर दो <laughs> तो बिना तरीका शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मत भूलना क्योंकि इससे हमारे चैनल की पॉपुलैरिटी अच्छी और ज़्यादा बढ़ती है और मैं आपके लिए इस तरीके के और ज़्यादा नए नए वीडियोस ला पाऊंगा तो शुरू करते हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार पचमढ़ी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं तो शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स ये है एक ग्राउंड एरिया तो फ्रेंड्स जो पचमढ़ी है उसकी सबसे पहले हम लोग लोकेशन जानेंगे कि पचमढ़ी आखिर है कहाँ ये, ये हम लोगों को ये तो पता है पचमढ़ी में हम हम लोग बात बात करने वाले हैं तो पचमढ़ी लेकिन है कहाँ पर ये भी तो पता होना चाहिए ना तो पचमढ़ी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के साउथ वेस्ट के अं, में, में सिचुएटेड है जैसे आप इसमें देख सकते हैं बस इसमें थोड़ा सा ना ब्लर है क्योंकि पिक्सल का प्रॉब्लम है तो ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं कुछ इतने इस एरिया में है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रहा है तो आप थोड़ा सा देखिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा माहौल है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना तो मेरा ना एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम ठंडा सा एकदम हार जमने जैसे हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना टेम्परेचर थोड़ा सा कम है ही नॉर्मल टेम्परेचर से क्योंकि यहाँ पर बारिश हो सकती है और यहाँ पर बारिश का जो रीज़न है वो है ट्रीज पेड़ पेड़ बारिश का रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की लैंड फर्टाइल है और पेड़ पेड़ पेड़ों में ऐसा क्या होता है कि बारिश होती है मैं बताता हूँ कि पेड़ों में ना जो उनकी लीव्स होती है उसमें ना जो पेड़ों के पास जो एक्स्ट्रा पानी बचा होता है उसको वो निकाल देते हैं अपने लीव्स के थ्रू और उनकी लीव्स पे वो वाटर ड्रॉपलेट्स बच जाती हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट्स बाद में इवेपोरेट होके जब रोशनी होती है तो सन निकलता है तो इवेपोरेट होके एटमोसफेयर में मिक्स हो जाती हैं और फिर बाद में जब वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाती है तो वो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है और फिर वो क्लाउड्स के अंदर चली जाती हैं फिर फिर उसके बाद में फिर बाद में वो स्नो जैसी हो जाती है लेकिन जब तक नीचे पहुँचती तो फिर वो पिघल जा पिघल के पानी बन जाती है फिर जब वो नीचे आते हैं तो फिर इस तरीके से बारिश होती है इसीलिए पचमढ़ी में ज़्यादा ट्रीज की वजह से ही बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर इसलिए काफ़ी ज़्यादा वेट मौसम भी होता है और कभी कभी थोड़ी ह्यूमिडिटी भी हो हो जाती है गर्मियों के टाइम लेकिन अभी रेनी सीज़न है तो हो सकता है कि मतलब मैं जब ये वीडियो शूट करूँ तब रेनी सीज़न है तो तो फिर हो सकता है बारिश हो जाए और मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि बारिश हो सकती है या नहीं और देखिए गाइज़ मैं बात कर रहा था और बारिश हो गई पचपड़ी में इतनी बारिश होती है कि आप सोच ही नहीं सकते इतनी ज़्यादा देर तक बारिश होती रहती है थोड़ी सी देर में बारिश बारिश और वहाँ एक लेक था और ये है एक रिसोर्ट जहाँ पर हम लोग रुकने वाले हैं यहाँ पर कुछ बेंचेस हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा रिसोर्ट है यहाँ पर कई सारे हट्स है जिसमें रूम्स है और ये देखिए ये ना लोहे जो आयरन होते हैं आयरन कर्व आयरन को कर्व करके उसके चारों तरफ एक पेड़ उग गया है उस तरीके से बनाया गया है यहाँ पर बियर अवेयर ऑफ मंकी है क्योंकि यहाँ पर मंकीज भी बहुत ज़्यादा होते हैं पचमणी है और ये ना थोड़ा सा राजस्थानी फील दे रहा है मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा ना राजस्थानी देखिए इसके जो डिज़ाइन है ना थोड़ी बहुत वैसी ही है कलर भी पे, पेंट भी वैसा ही है और इधर बाउंड्री है तो और जो रूम है मैं जैसे बात कर रहा था रूम भी थोड़ा सा ना वैसा ही थीम में है तो उतना तो नहीं लग रहा लेकिन थोड़ा बहुत ना इसका जो पर, जो पर्दे हैं मतलब कर्टन्स है कर्टन्स है उनका थोड़ा सा कलर थोड़ा सा वैसा है और बेड भी थोड़ा सा वैसा ही लग रहा है मुझे और यहाँ आप देख सकते हैं ये है गार्डन शाम शाम हो रही है और अभी कुछ देर में नाइट होने वाली है और ये यहाँ पर है एम पी टूरिज़्म क्योंकि एमपी टूरिज़्म का रिसॉर्ट है इसलिए वहां पर मध्य प्रदेश लिखा हुआ है और ये पूरा इतना मस्त सा है वो थोड़ा सा सन जैसा लग रहा है लेकिन वो एक ट्यूबलाइट है इसका वीडियो में हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं लेकिन अभी ये जर्नी ख़त्म नहीं हुई है अभी और भी कई सारी मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो अभी फर्स्ट पार्ट है ये तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट टू के साथ तो तब तक के लिए stay stay safe and goodbye